La, commission des 50 qui a été nommée donc, pour, faire la nouvelle constitution, d'abord elle a été formée, véritablement il y a eu un effort euh, de, nommer des gens de tous les bords politiques. Donc il y a eu un effort quand même de ramener toutes les, tendances euh, sociales, politiques, religieuses de la société euh, égyptienne. Les jeunes également étaient là, les jeunes de rébellion, il y en a un qui était là-bas. Hein, les catégories professionnelles, les femmes, euh, les Nubiens, les, les, les, gens de, de, de, du Sinaï, euh, tout, tout ce qui est comme catégorie, comme ça, les, les handicapés, il y a, eu cet effet-là. Hein, et donc, euh, et, et, même ceux qui n'étaient pas, comme vous dites, nommés là, eh ben, ils ont fait des, des pressions dehors, en écrivant dans les journaux, en faisant des sit-ins, etc., pour essayer de faire présent sur cette, sur cette, euh, commission de 50 personnes. En réalité, euh, donc, euh, le projet de constitution, il est pas mal du tout, parce qu'il y a véritablement un effort de, faire parler tout le monde. Il y a certains aspects qui, sont, qui semblent bien dangereux. C'est la question de l'armée, et le statut de l'armée, au sein de cette... comment on, en parle dans, dans, la Constitution. Cela dit, même la Constitution, telle que l'a proposée Mohamed Morsi, la constitution des islamistes, elle avait donné également des garanties à l'armée. Des garanties à l'armée. Hein. donc euh, on ne peut pas dire que, les frères musulmans étaient contre la même. Au contraire, ils ont, fait le deal avec l'armée, euh, en lui donnant un, statut spécial, notamment en avouant de la discussion sur son budget, etc. Maintenant, à mon avis, l'enjeu n'est pas tant le contenu de cette constitution hein, que la manière dont elle va être reçue par les citoyens égyptiens. Là, ils sont en train de précipiter les choses pour organiser le référendum constitutionnel. Et deux questions sont posées. Est-ce quel va être le taux de la participation électorale et, automatiquement, on comparera avec la participation électorale du référendum constitutionnel de Mohamed Morsi. Ah, donc, est-ce que les gens vont se rendre aux urnes S'ils se rendent aux urnes, vont-ils dire oui ou non Et s'ils disent oui, à quelle proportion et en fait, on s'aperçoit que derrière ce référendum constitutionnel, hein, la question qui est posée est toujours une question euh, apparente et une question implicite. Hein, que pensez-vous de ce qui s'est passé le 30 juin et le 3 juillet en Égypte Et là, point d'interrogation. Comment vont réagir les frères musulmans euh, Moi, je sais qu'ils sont, ça y est, euh, c'est leur direction qui a été complètement laminée, mais ils sont en train de reprendre du terrain sur le plan local parce que en réalité, c'est là où ils travaillent. C'est là où ils sont le mieux. Ils sont pas faits pour, euh, désolé de dire, mais pour diriger un... Enfin, ils n'avaient pas l'expérience, du moins, pour diriger un pays. Mais sur le plan local, ils savent faire. Ils savent faire ça depuis très longtemps. Et là, ils sont revenus à ça. Alors, est-ce qu'ils vont participer aux élections ou pas Première chose. Et s'ils vont participer aux élections, évidemment, ils vont dire non. Hein et donc, voilà, la, question est là. C'est ce qu'il y a autour de cette, euh, de cette constitution qui peut être le plus important.